स्तुतिर्गमायुः निर्विघ्नमस्तु कपिलोयकर्णकालम्बोदरसविकटो विघ्नाथो विनायकातुमृगेतरणादित्यो बालचन्द्रो गजान्नद्वान्नामानि अपडे तृणयादपे विद्यारम्भे वाये च प्रमेशे नृमेदासङ्ग्रामे सङ्गुडेशेव विघ्नतनजायते सुखनामकृतं देवां श्रीवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोदात्मये प्रसन्नार्थेत्यर्थं भुजतो यासुरासुरहे सर्वविघ्नराजात्मये विघ्नाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्वं नारायणे महोदये सर्वदा सर्वकार्यतो नास्ते काममङ्गलानि सामृदयतो

गुरुगोपालकृष्णी आवो देवासयी महे वामं धरे आवो देवासीरासो हवामहे अस्य कुष्मण्डायो हरि ओं हृदय देवानो जदायो रचितानो दिवे दिवे देवा